Somos sucias y lavadas por los gobernantes. Somos libres. Por favor, piensen por ustedes mismos. Tarde o temprano, el mundo Madrid, 50.000 personas. Grecia, 20.000 personas. no vieron nunca, por favor crean en la humanidad, crean en ustedes mismos, por favor, estamos cambiando el mundo, poco a poco, grano a grano se hace una paella, por favor, estamos cambiando el mundo, sean conscientes de que estamos cambiando el mundo. Vayan a la plaza del ayuntamiento para informarse de cómo está evolucionando, Vayan a la plaza del ayuntamiento a informarse de cómo inevitablemente estamos en el cambio, es la revolución mundial todo cambia. Ahora los negros pueden bailar con los blancos y las mujeres pueden votar, ¿cierto? No es una entrenador que la tarde o temprano a la plaza del ayuntamiento para enfermarse con información veraz que tarde o temprano deberán acudir a la plaza del ayuntamiento conciencia. ¿Qué está pasando? Resulta que Somos los blancos. Recuerden el verdadero cambio. Estamos padeciendo uno, uno más. A mí no me gusta dejarme la garganta gritando para que todos sepan que todos somos todos y debemos colaborar grano a grano. que hace una paella. Aunque sea, no sea en caso no, pero sepan que a la plaza del mundo, un mundo bello. Por favor, tarde o temprano, señoritas, señores y señoras, acudan a las plazas del ayuntamiento a mantenerse informados de por qué hay tanto parado a la plaza del ayuntamiento. Por favor, o consulten a la mayoría de jóvenes. Somos 20.000 en Valencia, 60.000 en Madrid, la Plaza del Sol, Bruselas, Bélgica, 100.000 personas, hijos y nuestro presente. Por favor, simplemente colaboren informándose en la plaza del ayuntamiento.